Hoy tuve examen de inglés. No me fue muy bien que digamos. Últimamente he estado muy desconcentrada. Pero hoy voy a salir con mis amigas y espero distraerme un poquito. Anoche tuve un sueño muy raro. Soñé conmigo misma y busqué y significaba que tenía un conflicto interno. Yo acabo tener. Lo más raro era que yo veía mi reflejo y me decía que me iba a morir. O sea, yo me decía a mí misma que me iba a morir. Estoy loca. ¿qué estás haciendo con nosotras? Sabes que no somos así, mírate, quítate esa ropa, que de apariencia no vas a llegar a ningún lado. Aunque no lo creas tú, eres la daña de tu propio destino. Y si sigues así, la vida se va a encargar de demostrarte que de apariencias no se vive. ¿Cómo así? ¿Cómo, sé que esto es verdad? Mira advertirte que pronto será tu fin, si sigues así. Así que te recomiendo que no lo hagas. Pero yo no creo en eso. Es solo un sueño, una bobada.